Yusuf kanka bugün soygun var biliyorsun değil mi? Ya biliyorum kardeşim. Kanka Yiğit'i alalım gidelim şu artık bankayı halledelim ya. Aynen ya gidelim. Vakti geldi oraya artık soymanın bir vakti geldi kanka. Hadi soyalım. Soyalım dur. Yiğit en son Volcano beziydi. Onu almaya gidelim. Ama onu almadan önce bir silah falan almaya gidelim. Ondan sonra devam edelim. Atladım kanki motora. Ben gidiyorum. Şimdi silah alalım ilk önce. Ondan sonra army helikopteri alalım. Ondan sonra da artık bir şeyler yaparız. Şuradan gidelim hemen kısa yoldan. Bugün abi bankanın açılış günü. Bankayı patlatacağız, soyacağız işte. Umarım soyabileceğiz. Yusuf kanka ne düşünüyorsun bunun hakkında? Hiçbir şey. Ee, senin tek düşüncen 31. Para. Hmm, para. Zaten sen bizden zenginsin kanka. 1 milyonun falan var. Şimdi şöyle yavaştan bir silah almak için abi silahçıya gidelim. Ondan sonra silah alalım. Ve sonra yapacağımız başka şeyleri de yapacağız. Yusuf kanka ben silahçıdayım. Seni bekliyorum. Gel hemen. Beraber gidelim. Ben silah aldım. Sen silah aldın mı? Aldım ben. Volkan'a ilerliyorum. Tamam. Ben hemen o zaman bir tane arma helikopteri alacağım. Şöyle füze de alalım. Hatta füzenin bombasını da alalım abi. Her şeyi alalım. Çünkü abi e, bankayı patlatacağız. Şöyle gidelim şimdi şu arkadan dolanalım. Şuradan 1 milyon dükkanına gidip abi oradan hemen bir tane army helikopter almalıyım. Şöyle abi hemen çıkıyorum. Çıktım çıktım. Gidelim gidelim gidelim gidelim. Evet. Ve bu arada siz daha böyle videoların daha devamını istiyorsanız yani böyle RP videoların daha devamını istiyorsanız geçer like atmayı unutmayın videoya. Şimdi evet Yusuf orada. Yusuf gel kankam. Sen bin. Sen helikopterde kal. Ben alayım. <clears throat> Yiğit. Yiğit. Efendim. Gel hadi. Geldik. Neredesin? Hemen çıkıyorum. Neredesin? Göremiyorum seni. Hadi biz kapının önündeyiz. Kapının önüne gel. Koş. Geldim. Koş koş koş koş koş. Aa Yiğit arkadan gitmiş. Görmedim ben Yiğit. <laughs> Yiğit ne yapıyorsun kanki iyi misin? İyi sen ne yapıyorsun? İyi kanka bugün patlatıyoruz o bankayı. Tamam. Plan hala aklınızda değil mi? Evet planı zaten son bir kez tekrar edeceğiz. Atlayın abi tamam. gidelim. Şimdi. Ee, bir yerde planı konuşmak için durmamız gerekiyor. Şurada bir yerde duracağız. Şurada hemen duralım. Aga şimdi planı bir tekrar edelim de hata olmasın. Şimdi Yusuf bizi helikopterle bırakacak. E, ee, miziplerle ineceğiz ama şeyin bankanın önünde değil. Bankanın üstünde Yusuf duracak. Oradan iplerle inmeye çalışacağız. İndikten sonra iç, içeride 3 tane güvenlik var. Bu 3 tane güvenliği de vurmamız gerekiyor. Ondan sonra ben bankaya bir tane füze fırlatacağım. Ondan sonra bankayı açacağız. Zaten dinamitler falan döşenecek. İlk olarak füzeyle falan deneyeceğiz. Füzeyle de olmazsa artık dinamitleri döşeyip gireceğiz. Dinamitleri Zaten... yanıma aldım. Tamamdır o zaman. Yusuf... da var Yusuf tamam o zaman. Yusuf sürmeye başlasın abi. Biz de gidelim hemen. Şöyle etrafa da bakınalım biraz. Evet. Yusuf bizi şu ilerideki yerde bıraksana. Hayır hayır bak ilerideki kanka. Şu kırmızı bir tane nokta var. Evet orası. Evet. İlerle oradan bir keselim. İlk önce bir keselim nelerin olup olmadığına bakalım. Evet. Kapıya şey koymuşlar ne alakaysa. Ee, bir tane şu dikenlerden koymuşlar. İçeri de koymuşlar. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ayağımız takılabilir. Yeniden koyuyorlar. 3 tane polis var gördüğüme göre 3 tane var. Ve yani çok korumalı değil. Bence burayı kolayca bugün patlatırız. Umarım da patlatabiliriz. Şimdi ilk önce polislerin içeri girmesini beklememiz gerekiyor. Ha, polislerin içeri girmesi gerekiyor. Polisler içeri girdikten sonra hemen Yusuf bizi iplerle bırakacak. Oha bir tane polis sapıttı evet. Bir tane polis harbi sapıttı. Neyse. Yusuf nerede? Yusuf kanka bizi yavaştan iplerle bırakmaya başla. Şimdi tamam. Tamam hadi inelim. İn in in in in. Abi çek silahları, çek silahları. Gençler bu bir soygundur. Durun, durun. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Tarayın. Tarayın abi bunları. Tarayın. Öldürün gebersinler. Füze atın lan hatta. Tamamdır. Son bir tane kaldı. Bir tane kalmış. Bir tane kalmış. Tamamdır abi. Bu da gitti. Bunun key kartları falan var. Onları alın. Şöyle. Ben de, ben de Tamamdır. Hadi gidelim abi. Aa dur key Tamamdır. Buraya bir tane dinamit koyabiliyoruz. Buraya Yusuf sen dinamitlerinden koy kanka. Bir tane atacağım. Bir tane daha atacağım. Yok abi. Füzelerle falan açamayacağız galiba. Dinamitlerle açmamız gerekiyor. Yiğit kanka sen dinamitlerden koyarsın şimdi. Tamam. Koy kanka. Evet polisler geliyor abi. Polisler geliyor. Yusuf kanka ben de sen savunacağız. Ben tamam ben de. Öldürün abi öldürün öldürün öldürün. Dinamitler tamam koyuldu. Uzak durun abi biraz. Dikkat edin. Geldiler. Tarayın abi tarayın tarayın. Dikkat edin abi dediğim gibi. Tamam, tamam açıldı. Yusuf gir. Yusuf. Dikkat edin. Alev var. Alev var. Dikkat edin. Tamam abi çok güzel. Bir sürü para var. Toplayın abi toplayın. Topla topla topla topla topla. Aradan da bakalım abi böyle gelen giden var mı diye. Şu anlık yok. Çok iyi abi. Efsane bir soygun ya. Buranın soyarsak bu arada çok zengin olacağız. Şöyle tarayalım bir yavaştan böyle bir. Tarayın abi tarayın tarayın. Helal. Tamam abi toplamaya devam edelim. Benimki full olması lazım az kaldı. Benim daha var. Daha bir 2000'lik yerim daha var. Kapı kapandı bu arada önümüzdeki kapı kapandı. Tamamdır. Ee, benim çantam full. Polislere sıkın abi polislere sıkın. Sıkın sıkın sıkın. Kaçacağız abi çok az kaldı. Benim fullendi abi hadi çıkabiliriz. Tamamdır. Abi burayı açmamız gerekiyor. Burayı açmamız gerekiyor. Hemen açalım. Hemen açmamız gerekiyor. Tamam dinamitleri koyuyor şu an. Dinamitleri koyuyor. Çıkın abi çıkın çıkın. Polis gelir gelmez vurun abi hemen. Hemen açılsın. Bekliyoruz. Tamamdır abi. İlerleyin, ilerleyin, ilerleyin. Hemen abi buradan kaçmamız gerekiyor. Ve abi burada burada burada burada burada burada. Öldürdüm. Öldürdüm. Çıkamıyorum bu arada. Ben neden çıkamıyorum? Bir dakika neden çıkamıyorum? Heh. Şimdi çıkmayı deneyelim. Hala çıkamıyorum. Çık kanka sen. Çıktın mı? Ben de çıkacağım. Çıkamıyorum. Görev başarılı. Heh, tamamdır. Tamamdır. Aa bana sıkıyor bana sıkıyor bana sıkıyor. Sıkın abi tamam hemen helikoptere gitmemiz gerekiyor. Hemen helikoptere gidip Volcano'ya gitmemiz gerekiyor. Tamamdır. Önümüzde bir tane bir tane polis önümüzde. Bana çarpacak. Çarpamadı. Sıkın sıkın sıkın sıkın sıkın. Tamamdır. Şu polise de sıkın abi. Polise de sıkın. Helikopteri çalıyor. Tamamdır tamamdır hadi hadi hadi. Tamam abi kaçalım hemen kaçalım. Süper. Hadi bakayım. Hemen abi paraları bırakıp gidelim. Ee, evimize kaçalım. Yusuf hemen bizi bıraksın abi. Hemen hızlıca gidelim. Bu arada abi dediğim gibi videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Böyle RP'lerin devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın. Tamam abi hemen parayı bırakalım. Hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi. hadi. Parayı bırakalım abi. Tamamdır aga. Parayı bıraktık. Efsane. Şimdi abi gidelim evimize ve dinlenelim artık. Öbür soygunlar için dinlenmemiz gerekiyor. Ben süreyim bu arada ben süreyim biraz. Hadi abi atlayın atlayın atlayın atlayın. Hadi abi gidelim artık. Biraz evimize gidelim ve dinlenelim. Vallahi cidden çok yorucu geçti ya. Cidden çok yorucuydu. Gidelim. Hem zaten akşam da oldu. Vurur kafayı yiyoruz artık. Şöyle yavaştan gidelim. Şu tarafları çok gözükmeyelim. Şu tarafta o polisler orada. Polisler orada. Bizi fark etmemeleri lazım. Yusuf Yusuf bin bin bin bin bin bin. Dolaşıyorlar. Tamam fark edilmedik. Şuraya koyalım hemen. Evet. Hadi yine. Hadi hadi hadi hadi hadi. Hemen hemen hemen hemen hemen hemen hemen. Tamamdır. Tamamdır. Huh, tamamdır be. Soyduk çok güzel oldu. Efsane bir soygundu. Efsane bir soygundu ya. Cidden bayağı parayı kırdık. Sonraki soygunla nereye soyacağız? Sonraki yer sürpriz olsun. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Ee, böyle videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bu arada roleplay'e katılan Yiğit, Yusuf, sonra iki tane Ahmet abim, Ahmet arkadaşlarım. Sonra <laughs> bir tane <laughs> Mustafa'cık, bir tane de Mustafa'cık. Like Hepsini... Like atmayan bir şey olmasın kanka. Like annesi uzun ömürlü yaşamasın. Like atanın annesi uzun ömürlü yaşasın. Neyse gençler kendinize bakın. Hoşçakalın. hepinizi seviyorum. Bay bay. I'm a fucker, a